Salut! În seara asta o să-ți improvizez despre a aprecia. Am avut o discuție lungă cu o fată pe Facebook, uh, comenturi la un video în care un profesor le dădea aprecieri elevilor lui de 11-13 ani uh, și a observat că după o perioadă de timp îndelungată, copiii au început să învețe foarte bine, din copii care nu prea învățau bine. Uh, și acolo am uh, povestit cum părinții spun uh, și au vorba asta românească, aolo, nu trebuie să dăm apreciere prea mult, să nu ne vadă copiii că îi aplaudăm prea tare pentru că și-o iau în cap. Ei bine, nu este chiar așa. Eu fac un atelier de emoții cu copiii și o să vă spun că am avut cele mai mari satisfacții cu copiii cu care am făcut de 5 ani, să zicem, atunci când am aplicat aprecierea necondiționată și nu condiționată. Nu trebuie să dăm uh, apreciere condiționată. Ai făcut uh, bravo pentru că ai scris frumos, bravo pentru că ești uh, drăguț, bravo pentru că ai recitat poezia nu știu cum. Asta cu recitatul e, e total greșit. Uh, obținut rezultate foarte bune cu copiii cărora le-am dat aprecieri condiționate, ci necondiționate. Când copilul s-a relaxat, că nu îl condiționez atunci când uh, îi ofer apreciere, s-a relaxat și a început să funcționeze ca lumea. Cum te simți? Uite cum se simte, cum ar fi Donald, ca din această poziție de eu, eu contez foarte mult să vezi un Donald trist, și neapreciat decât când mănâncă tot, decât când își face lecțiile, decât când se îmbracă frumos. Cum ar fi? Eu cred că ar fi trist. Tu ce zici? Ceau!